Ну чего вы? Ты что, шутишь, Эдмунд? Быстрее, уходим! Она идет. Ноги больно. Не толкайся. Прекрати. Перестань толкаться. ой. Не может быть! Успокойтесь. Все это просто ваша фантазия.